tengok dunia sampai hari kiamat. Orang ni dia buta dengan dengan duit. Buta dengan tamnang, buta dengan tino, buta dengan arak. Tak nampak sekarang dah, tak nampak apa sekarang dah. Dah jadi macam tu, masya-Allah, dunia semata-mata. Tak nampak dah ke akhirat. Ikut orang tegur, orang royak, orang nasihat, orang apa, dia tak dengar. Kalau dia dengar pun dengar lepas-lepas gitu, tak masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون Ayat 29 sampai 35 surah An-Naml. Raja Balkis kecil. Ulai sekali lagi, dua tiga kali dah kita baca ayat ni. Setelah membaca surat itu, Berkatalah raja perempuan negeri Sabak Iaitunya Raja Balqis Wahai ketua-ketua kaum Dia panggil Kabinet dia semua Mari duduk depan Dia kata kan Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku Sepucuk surat yang mulia Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya seperti berikut. Dia ya baca. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Isi kandungi surat saat ini. Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku. Ini Nabi Sulaiman Pesai. Mula-mula sekali. Mung jangan takabur, mung jangan angin dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri maknanya berime dan mematuhi ajaran agama Allah sekati tu surat pandok tapi mengandungi ajaran ataupun seruwe yang padat maknanya homo podi katat rat tak ada huraya itulah cara orang menulis ada kira yuk semai mana-mana. Siapa menulis panok dan memberi arti orang tu orang ciri. Nabi SAW juga biasa hatta surat kepada raja-raja pada zaman itu. Pada zaman Nabi sendiri. Nabi hatta kepada pemimpin Farsi, Rom, Yaman, dan beberapa raja lagi. Nabi sebutlah macam mana? Amma ba'd. Fa inni ad'uuka bi di'ayatil Islam aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratain. Ini hadis sahih Al-Bukhari. Nabi suruh sahabat hak pandai menulis tu. Sahabat hak pandai menulis, mau tulis lagu ni. Dari Muhammad bin Abdullah kepada ketua pemimpin pembesar-pembesar pada masa itu. Adanya Raja Muqawqis. Adanya Raja Heraklin. Yang dinamakan iaitu Hercules. Nabi hantar surat. Suruh sahabat naik kuda pergi hantar. Cuba kita gambar katanya beribu kelu. Nak boleh sapa surat sekeping yang Nabi suruh orang yang pandang menulis. Iaitunya sahabat yang pandang menulis. Pergi baca bila masuk dalam istana baca surat daripada Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada sekalian alam adapun selepas daripada tu aku seru umum kepada Islam Nabi sebut hak cai kuam samkan iaitu nya aslim taslam masuklah Islam mung akan selamat tengok mana Nabi sulih Nabi tulis Lepas tu alik belakang tu yu'tikallahu ajraka marratain. Nasaya Allah akan beri kepada kamu dua kali ataupun dua gandanya pahala. Sebab apa? Apabila mung masuk Islam, maka rakyat mung pun akan masuk juga Islam bersama dengan mung. Ya galiknya kalau dia raja masuk kabinet-kabinet dia, orang-orang yang duduk di bawah pimpinan dia pun akan masuk Islam juga. Gitulah dengan secara umum. Lepas tu kita pun tak tahu juga. Ha ni saya set cerita tanning sikit dah. Wallahu alam. Zaman-zaman dulu raja masuk dulu ke ke rakyat masuk Islam dulu. Wallahu alam. Tak tahu. Ha tu sanitan belaka. Dalam surat bila kita baca sejarah tanning, hak duk rakyat katanya raja sakit, orang pergi perubat dua tiga kali lepas tu janji katanya kalau dia tak sial lagi tak si perubat dah lepas badan ni raja pun jangan masuk Islam. Wallahu alam. Nah, sebab semua tu adalah daripada mulut ke mulut mulut ke mulut lepas tu akhir sekali duduk dalam buku dalam dalam surat kita tak tahu katanya rakyat dulu ke masuk Islam ataupun raja mula-mula masuk Islam berarti katanya orang pada zaman itu bukan agama Islam pada awalnya sebab Islam mari daripada orang belayar daripada negeri-negeri Arab mari masuk ke pula-pula Melayu ni masuk ke Indonesia, masuk ke Melaka, masuk ke Taning, gi negeri tu negeri ni. Ni daripada belaya-belaya belaka. Nah, orang-orang menego daripada negeri tu negeri ni. Tapi sanitan lebih banyaknya iaitu daripada Hadramaut. Hadramaut iaitu satu cangwat yang adanya di dalam negeri Yaman. Yang mana orang Yaman tu ia lebih kurang dengan kita kulit-kulit cara hidup dia duduk dalam zon tu lah. Nah, di antara negeri pulau-pulau Melayu dengan dengan negeri Yaman dia lebih kurang. Alhamdulillah. Ni nak ayat katanya. Seruai Islam apatah lagi yon semula kepada ayat ni yang Nabi Sulaiman royak di dalam surat panak bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya waqtuni muslimin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku. Sebab Nabi Sulaiman ni, dia lebih besar. Dia raja serta dengan dia rasul. Raja Balqis Tino tu. Raja saja. Ya? Tak ada tamna yang lebih pada tu. Tapi dia pergi krop krong amnat yang begitu besar dengan sebab apa? Orang duduk di bawah dia ni. Yang begitu hanallah, yang begitu hebat. Seperti saya ada rakyat kemarin lah. Dan adanya 310 orang kabinet dia saja. Orang kedabai-kedabai. Kira katanya, tak ada siapa nak boleh lawai pokok-pokok dia. Lepas tu ada pula orang mengikut tiap-tiap orang dalam 310 orang saat ni. 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Cuba kita gambar katanya, banyak mana orang yang duduk kat kapal-kapung masing-masing itu, duduk jadi orang duduk di bawah jaga air tangis sehina badi dia itulah Nabi Sulaiman seru mung jangan duk hanalai jangan duk jangan duk takabur dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh surat Nabi Sulaiman alaihi salam itu menyeru Balqis raja perempuan negeri Sabak dan rakyatnya supaya beriman kepada agama Allah suratnya itu walaupun ringkas tetapi lengkap meliputi kebaikan dunia dan akhirat kesimpulan kandungannya pertama menegaskan wujudnya Allah yang maha asa lagi maha kuasa. Yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sebab ia mula dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya, melarai mereka daripada menurut hawa nafsu dan mewajibkan menerima kebenaran. Wallahu alam. Pada zaman-zaman dulu, zaman lah ni pun ada belana. Iaitunya orang apabila dia duduk di dalam amnat, tinggi lebih pada orang Galiknya orang ni dia nak turut nafsu. Galiknya lagu tu. Dia gapo duduk dalam tangan dia, dia ya, mulah lalu. Mulah nak gelewing lalu. Cai para apa ni cai amnat nanti. Tak kena lalu dah. Allah, inilah orang apabila tidak dikontrol oleh ime dan ajari Allah. Tak takut kepada Allah, maka suk samran atas muka dunia. Kalau kita tengok dalam sejarah dah, hak ulama-ulama tulis masya-Allah. Eh berasa tak tahu, tak tahu nak royak. Kadang-kadang hak orang kafe itu cerak-cerak dah. Hak pasal suka ria, minum arak, berjudi, duit habis kok tu, habis kok ni. Dia ya boleh duit. Duit rakyat. Ah. Duit pasir rakyat. Gaji raja, gaji presiden dan sebagainya. Masuk dalam poket dia, masuk dalam poket bini dia, kabinet dia, gotu, goni, gotu, goni. Go banyak insyaallah dan apa lagi lain pada tu pasal duduk dengan maksiat hari-hari duduk dengan zina hari-hari ni setengah-setengah raja setengah-setengah presiden duduk dengan zina hari-hari walaupun kerja dia dia buat tapi dalam masa yang sama dia tak takwa kepada Allah Ini raja-raja Islam pada zaman dulu saya biasa duk wayak kepada kita acak-acak kali saya dak royak di zaman pemerintah he kerajaan Bani Abbasiyah di Baghdad pada zaman dahulu di Iraq masya-Allah seorang raja lah kita nak kata khalifah pun Allah Adam tak berani nak sebut khalifah sebut raja lah sini raja namanya al-mutawakkil Allah dia pera orang tino saja dalam istana dia ni 15000 orang Lepas tu dalam sejarah ayat katanya, ia tak biasa tidur sam orang tino tula dalam masa hidup dia. Tino baru-baru sama, hok hok comel sama. Ia tidur dengan hok ni, esok ia tidur dengan hok lain pula, lusa. Sehari-sehari tu tak tahu banyak mana. Ia duduk dengan orang-orang tino hok comel. Dia pera dalam istana dia, utuk dia suk samran hawa nafsu dia. Masya Allah. Raja Al-Muqtadir. Sorry lagi. Yang perah orang tino ni 10 ribu orang. Dalam istana dia. Bukan untuk hijau, menyapuh, gotu ke Tino Tinuk comel-comel, putih-putih. Ikut dia nak buat apa-apa. Hani, peristiwa yang berlaku pada zaman Islam dah ni. Di Baghdad dulu. Apa tah lagi, kalau kita tengok, boleh jadi kita tahu dengan tak tahu ya. Orang, okay, bukan, boleh jadi Siapa kau rak, radak beraja, radak presiden. Tapi orang apabila duduk dalam amnat. Dalam nanti lebih pada orang sikit. Lah. Kadang-kadang mula lalu dah. Daripada dulu tu nampak berjuruh, molek, jujur. Tapi bah duduk dalam tamnain mula lalu. Kokek, kokek, kokek, kokek. Mula sekeru nak patah lalu. Sekeru nak cabut kokek, kokek, kokek, kokek. Ime-ime pun kau kurek, kau kurek. Lepas tu kan, puapan belakang. Ngaduik tu, ngaduik ni, kerongka tu, kerongka ni. Masuk habis dia. Pit dia dia apa? Dia dia kaya. Itulah. Kalau kita tengok dunia sampai hari kiamat, orang ni dia buta dengan dengan duit. Buta dengan tamnen, buta dengan tino, buta dengan arak. Tak nampak sekarang dah, tak nampak apa sekarang dah. Dah jadi macam tu, masya dunia semata-mata. Tak nampak dah ke akhirat ikut orang tegur, orang royak, orang nasihat, orang apa dia tak dengar kalau dia dengar apa dengar lepas-lepas gitu, tak masuk. Ni cuba kita perhati. Kadang-kadang Nayuk Rata Menteri, setengah-setengah negeri. Tak usah sebut dah negeri mana-mana. Presiden. Masya Allah. Duduk dalam tamna yang lama. Kalau nak kira duit gaji tu, berapa ratus ribu ya duit gaji sebulan-sebulan. Tapi kaya Masya Allah. Ada. Nah, seorang presiden kaya raya ni dia jadi berita nak boleh jadi peristiwa Arab Spring dulu dia mula di Tunis mula di Tunis orang Arab mula mula lukhu lawa kerajaan mula di Tunis di Suria di Mesir dan beberapa negara orang tok namanya Arab Spring iaitu orang Arab mula lukhu lawe kerajaan presiden dia namanya Zainal Abidin bin Ali hari dia lari tu lari daripada Tunis pergi duduk di Saudi Arabia dia bawa mah saja ni mah dia bukan duit eh? duit suku dia bawa mah saja naik atas kapal terbang dia sampan cuba kita gambar mah saja lepas tu duit ni tak tahu berapa puluh ribu juta dolar banyak duit saja untuk apa? Untuk makan eh, sokmo hidup. Ha, tu. tu sebagai contoh eh, apa tah lagi orang-orang lain. Masya Allah. Ha, ni, malah duk rayak berita tu berita ni. Orang apabila suk samran, siapa kau teruk doh di dalam hidup dia, dengan seronok, dengan duk dalam keadaan eh, pasal kopoi, duit-duit, rakyat dan sebagainya. Tak ada kira tamneng kecil, tamneng besar lebih kurang lagu tu lah belakang kecuali bagi orang yang takut benar-benar takut kepada Allah orang dia takut kepada Allah walaupun skok setel pun dia tak ambil sebab dia takutnya dia duduk pergi makan benda haram duduk capur duit halal dengan duit haram dan sebagainya Allah sebab tu Nabi dia berdoa tak hak ni doa yang perlu kita doa Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak ini doa ni, molek benar ni. Kita semua nak kaya belakang. Tak ada orang taksir kepada dunia, tak taksir kepada kekayaan, eh, cusiang, tamneng. Nak nak tinggi belakang. Nak nak lebih pada orang belakang. Tapi Nabi dia berdoa, ajar kepada umat dia. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wahai Allah, wujud madakanlah aku ni benda hak halal. Jangan hidup aku puapan kiokong dengan benda-benda haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak dan wujadikanlah aku ni kaya kayakanlah kepada aku yang mana aku hanya tupai mung lah ya Allah tak ada nak tupai orang lain kalau dia nak wui kaya kepada aku pun Alhamdulillah nak wui aku duduk lagu ni pun Alhamdulillah tapi nak nak orang nak kepada kaya belakang Allah Ta'ala wui rezeki kepada manusia ni tu hai siapa gaya ni saya berkecek peradaan ni Ambil ayat-ayat Quran. Nabi Allah Taala raya di dalam Quran, "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Allah raya katanya, Allah beri rezeki kepada apa? "Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Jika Allah Taala buka rezeki kepada hamba-hamba dia di atas muka bumi ni. Bui bebah, bui kaya, kaya belaka nabagau fil ard nasaya mereka itu deraka di atas muka bumi walaki yunazzilu biqadari ma yasha tapi Allah Taala buat turun bui rezeki sekadar-sekadar kepada orang yang dia kehendak sebab tu kita tosoh duduk noi cai usaha tu usaha nak lah. kerja harie untuk sara hidup kita anak bini dan keluarga kita kena usaha kena berdoa tapi ingat dah siapa kau telajak duit banyak doa Masya Allah baliknya orang ni dia nak diraka lepas tu dia nak takabur ya, dia were panggil nak tunjuk-tunjuk kat orang aku duit banyak aku gotu aku goning kecek-kecek pair dia dia tak suka dulu tekah dia miskin dia kecek nampak beleh-beleh tapi learning Masya Allah dia kecek kecek pasang kecek orang kaya ke mana Ha gitulah. Nah, ha, panjang sebut kepada kita hari ni 20 minit dah. Untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita walaupun ayat ni hubungnya dengan Nabi Sulaiman hatta surat kepada Raja Balqis. Nah, ha, insya-Allah kita sambung semula gapo yang disebut oleh Raja Balqis di dalam percum dengan kabinet menteri dia. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.